अबे इसे क्या हुआ इसने कैसे गधे की टट्टी जैसा मुंह बना रखा है अरे फोन खूगा आज अबे क्यों हो रहा है उदास जब तेरा भाई है तेरे साथ और विडमेट ऐप है अपने पास देख तेरे भाई के फोन में विडमेट ऐप इसमें क्या है भाई इसमें चल रहा है कॉन्टेस्ट उसमें तू पचास लाख रुपए तक का इनाम जीतेगा ही जीतेगा चाहे कुछ हो जाए और गारंटेड जीतेगा तेरा हाँ। भाई तेरे को फोन गिफ्ट करता है अभी मंगाता है विडमेट से भाई बंदी देखो बंदी this is for you Cham Chung का phone special come from Uganda तीन लाख सड़सठ हजार दो सौ नवासी रूपए का गो पहले तुम लोग आपस में लड़ लो एक्सक्यूज मी ना मैं आपको अपनी बॉडी से रिजाऊंगा ना फोन से ना ही फ्लावर से मैं आपसे करता हूँ सच्चा प्यार इसलिए आपको इन चारों की असलियत बताना चाहूंगा कितने बड़े कमीने हैं ये देख इनके तो पहले से कहीं और अफेयर चल रहे हैं थैंक यू सो मच इन लोगों की सच्चाई बताने के लिए अरे भाई ये तो लड़की ले गया एक मिनट एक मिनट रुको कॉल आ रहा है हेलो हेलो रिया बेटा बोल रहे हो हाँ जी आप कौन बेटा मैं शर्मा अंकल बोल रहा हूँ तुम्हारे पापा के ऑफिस से अरे बेटा किस लड़के के साथ घूम रहे हो पूरे शहर में बवंडर है ये लड़का तो एक नंबर का लफंडर है अंकल ये तो मेरा फ्रेंड है ये लड़का तो इतना बदतमीज है कल ही तिहाड़ जेल से लड़की छेड़ने के चक्कर में होके आया है यकीन ना हो तो पूछ ले इससे पूछती हूँ रुको रुको क्या तुम तिहाड़ होकर आए हो गली तो गया था मैं कोटो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना अरे अरे अरे प्यार तो गाँव है मेरा वहाँ तो रहता हूँ मैं थैंक यू अंकल अरे कोई ना बेटा ये तो मेरा फर्ज था oh,